खराब है नसीब बन जा अभी मेरा नसीब बन जा मुझे मेरा नसीब बन जा अभी मेरा नसीब बन जा Deus.